Je moi je suis le généraux Kumbu, Ça vous énerve, le général Mbunga. Quand je généraux, c'est obligé. Bon, moi, mon teint, je suis le de ma famille, c'est la binous. C'est quand le soleil sort, on va en 20 Mon comme un non rien que les nerfs.